Okay? Very good. Name? Name, Father, and Son, Holy Spirit, Amen. Mga nandyan na yung passport guys ha. Nakita nyo, apat na passport. Yung passport ko. Thank you ka dun sa, ano, shout out dun sa guarantor natin. Si Sino ba? Ivy. Pasqua. Oh, yan. Thank you na rin pala sa guarantor na si Ivy. Ano pamilya? Pasqua. Pasqua and family. B, thank you, B. Mm, thank you. Kasi siya yung guarantor ng passport. Dito kasi guys, pag kumuha ka ng passport dito, uh, Canadian passport dito sa Canada kailangan pa ng guarantee yan yes bope papapa yes bope na naman tayo nito kumain ka maraming Carlos ha oh, huwag mong iisipin ang diet mo na ngayon hmm? you have to eat a lot hmm. wala cheat day mo na ngayon cheat day ay yes bope guys ha yes bope 2, 3, 4 Happy birthday to you Happy birthday to you Guys tara kain muna tayo Bibitawan ko muna ang video tapos kumain muna Para makapag-focus ako sa pagkain Cheat day ngayon to, cheat day Yan Okay, you want? It's time for cake now, Bake? Yeah! Yeah! Sige, sige, sige So you're gonna say, thank you for coming. To my birthday. Yes. You happy? Yeah. Ay, for Kuya Carlos siya. Having pa. Oh, hindi, wow. Oh, magbayahe tayo. Let's go, hurry up. Oy. Mm. morning! Dito tayo sa bahay ngayon At celebration ng aming uh, Baby Clark birthday 8 years old birthday yes! Okay Ano natin si Nel at saka si Ate Pepe andon sa likod Si Baki nandito nagpapakarga wow! baby naman itong bata na to hmm? Yung dulas-dulas pa naman ni eh. Ayaw niya maglakad nagpapababy Si Mommy ang um, ano Yeah, you know that so slippery Okay, go into your ano now. Go into your ano now, Dar. Let's go. Where do I put this one? Ate Sinel and Ate Pai Pai. I'm, I'm Angry Birds. How old are you? Kek, how old are you? Turning 11, okay. Kala ko hindi mo pa alam yung ano. Si Kek kahapon ka birthday niya, sabi niya 7 pa din daw siya. Ayusin mo yung kapatid mo. Ano, Ayusin mo yung kapatid mo. Ilabas mo na lang muna, Han. Oh, Uh, let it uh, ah, pa, ah, ba, ano, ilabas lang ni Mamay, doon na lang tayo sa loob mag ano. Pero eh, ano muna si Baki diyan. Oh, let's go here. Come here, Clark. Say something here into your birthday. Say something. Careful with the running thing. Sorry. Okay, say something for your birthday. Mm. I wish everybody have a great day and my birthday so we can celebrate together. Mm. Ano ah, lakasan mong boses. Huh? You wish what? okay, so what is your wish this birthday? That we can celebrate together. You guys, uh, you, you are inviting them to come into your birthday? Yeah. All right. So what's the plan? We have we going to eat into buffet and um, then go to the kids museum. Kids museum and then Open presents. Open presents and then we will going to Kid City? Yeah. Is that a plan? Mom. Oh. That's mommy's plan, right? I guess. Okay. Look at the camera. Yeah, yes. Yeah, you're, you're gonna tell them. Yeah. Yeah. We just have Let's go. Sige na. Madulas pa kayo museum. Okay. You have what? You have presents uh, tickets? two presents. Okay. Oh, tabi dyan, tabi dyan. Kasi baka masagasaan kayo ni mami. Kasi madal, madulas, madulas. Madulas, madulas. Did you gonna say to uh, ah, Clark birthday? Happy birthday. Happy birthday to Clark. Okay. We wish you have a lot of birthday. Kamu rin ah. We wish you have a lot of birthday. You have a lot of Yay. birthdays. Okay. Let's go now. Get inside. Alright. Okay, doon sa kabila. Nandiyan si Baki. Doon ka, Clark. Sa kabila. Okay. Alright. Sige na, Sinel. Kasi baka madulas pa kayo dyan. Alright, you guys. Tara. Kakain muna daw. Tapos, ah, uh, mamamasyal doon sa Kid City. At saka, saan ba tayo? Kid City lang bahan? Oh, Daanan ba natin yung passport? Mamaya, pag-uwi. Oo. Kukuha po, bibili muna tayo ng cake. Ah, sige, bili mo tayo cake. Woohoo! Lamig, lamig, lamig, lamig. Okay, ah, ewan ko, guys, ah, ano na ngayon? Uh, April na, pero wala pa rin hanggang ngayon. Sobrang lamig pa rin. Kumaintindihan itong panahon dito sa Canada. Babago-bago. Guys, kapatid mo, guy? Ah, okay. Careful. you coloring your hair? What's that? Coloring your hair. I don't know if mommy already bought a color. Ta. Siguro sa ano na, yung ano. Ibigay mo yan kay Clark, baka mamaya magsuka. Hindi, mamaya na. Meron siya doon, pang suka. Magsuka. Si Clark. Okay. Hold it in there. Wear your ano na, seatbelt na. Don't forget the seatbelt. Guys, seatbelt. Atara na, pay-pay. Anong sabi ni Carlos? Naka-prepare na siya? Oh, sige, let's go. Bibili muna ba tayo ng cake? Cake Diretso na tayo sa kanya. Hmm, sige. Marami naman, meron naman yata dun sa ano siya, di ba? Kailati Tijima ang bahay nila. Hmm. Tara, let's go guys. Neighbors, neighbors. Mm. Okay. Bili muna tayo ng cake. Naka-seatbelt, naka lahat. Kung bala. Kung saan rin mo Kunin mo na yung passport? Wait, can you hold Sige, kunin mo na muna. Baka mayroong cake doon. Wala, wala. Doon yun eh. Sige, puntahan na lang natin. Alin yun, ma'am? Passport? No, baka magsarado mama eh. Alin yun, ma'am? Passport nila. Oy, meron na? Oo. Ah. Okay, bakit? Ayun guys, uh, pumunta muna namin yung passport nila kasi dumating na yung passport nila magbabakasyon tayo sa Pilipinas pag nakaipon-ipon Uh, ah. pa, mag-sell yung ano, ticket sa Pilipinas sa October. Okay. Pwede tayo bumili, back and forth, one po lang. Oh, sige. Oh, titingin tayo. October, Kasi paalala mo. Kasi sila, Kuya Gab. Oh, ipa ipaalala mo. Bumili na ba sila? Pag oh, bibili na din sila kasi uwi sila. Oh, okay. Pag nag-sell na yun. Oh, sabihan mo pag nag-sell. Yes. Sabihan mo kay mami para makabili na tayo ng ticket natin. Tara guys, Punta muna tayo, kunin natin yung passport. Pinadala dun sa may, ano, isang ba Sa padalaan eh. Ay, hindi pala, hindi diretso sa bahay yun. Ay, baki. Dinilo- Diniretso. Kanina kasi nakita ni Sinel kaya tinawag niya. Oo, tama tama Yung kay ano kay Baki nandiyan na mami? Okay, bakit nandyan? Sa bahay? Oo, dumating na Ay, eh. nga yeah, passport na! Ah, Bubuksan natin, bubuksan natin mamaya. Okay, tara. Alright you guys, uh, babalik tayo at nandito na tayo sa Shoppers which is dito natin kukunin yung pasaporte nila. Hopefully passport yun, hindi yun uh, problema. Ikaw na lang bababa? Oh, maganda na lang kami dito. Tapos uh, buksan natin um, passport na yan. Buksan na passport nila muna. May gift pagkatapos i-apply natin to sila yung mga dalawa ng Canadian citizenship hindi pa kasi Canadian itong dalawang ito dito yung lisensya ko ay eh, kailangan yung ID it's quiet dali mo what's that? Mommy be quiet it's okay because we're going to eat in buffet masyado kang siloso napakasiloso mo kumo hindi ikaw ang by birthday eh. siloso nga Oo. Gusto niya siya yung siya yung ano ng Spider-Man boy. oh, siya yung ah, paksa ng ano eh, content natin eh. Oh, it's Ate Clark today. Where's Ate Clark? All right, that's the birthday girl celebra uh, ah, celebrant. so angry. Yes! Yesterday. Why is that? Yeah, he's so mad yesterday. Sinumalo. Nan nandun kami sa Polo Park, naghihiga-higa yung kinikis niya yung pano, pa der. Ah, that's oh not good. Next time you will not going to go outside. You're gonna stay in the house. You need to behave yourself, okay? Next time we're gonna be your birthday. Mm-hmm. Okay. Stop it! Parang ano, stop it! Para kang out of control na naman. Tayo natin si mami. Wow! Yes. She's um. What? Right, nandiyan na si Mami. I thought in my head. Ah! tignan. Passport, ma'am? Yeah. yeah. Buksan mo nga ha, tignan natin yung passport. Andiyan yung kay Bake. You'll see. Una kay Bake. An. Rendell Stephen De La Cruz, Carob Island. Stop it now please kasi uuwi na lang tayo. Stop it! Clark, stop na. Huwag mo lang. Ganyan talaga yung mga bata guys. Mga kulit nag-aaway-aaway kasi yung isa nagsiselos gawa ng hindi niya birthday o oh, ayan ito yung kay Baki stop crying baby it's okay here here here yan apat na passport it's okay yan din kay ano pangalan ng isa kay Sinel Mamaya na sinil ko si inaayos. Kay sinil yan. Ah. Ito, apat na, apat na, apat. Ay, dalawa. Ah. Hmm, kanina yan. Tingnan natin. Hindi mo ba chinik yung, pang, yung pangalan? Yung, yung, yan. Ah, uh, ano nila? Yung, Akin yan. Sa'yo to? Hindi mo tinignan kung tama yung pangalan mo? Hindi pa. Hindi mo yun, ano? Eh, si ate sinil to eh. Oh. Oh. Yan. Tatlong bagong passport. Mabilis ng passport lang yun. Ah. Oh, basta doon ka magpaano, mabilisan yun. Oh. oh, ito sa ito. Mm Is Ate Clark. Oh, yan, Ate Clark. Clark de la Cruz Trinidad. Alright, 2028 March. Okay. Ayan, nandyan na yung passport guys ha. Nakita nyo, apat na passport. Yung passport ko. Thank you ka dun sa, ano, shout out dun sa guarantor natin. Sino ba? Ivy. Pasqua. Oh, ayan. Thank you na rin pala sa guarantor na si Ivy. Ano pa, Pasqua. Pasqua and family. B, thank you B. Mm, thank you. Kasi siya yung guarantor ng passport. Dito kasi guys, pag kumuha ka ng passport dito, uh, Canadian passport dito sa Canada kailangan pa ng guarantor yan oh. Mami! yung makakilala ba papatunay lang nakakilala ayan alright Jay tara na punta na lang natin si ano si Carlos daanan natin si Carlos let's go tara na alright you guys nandito na tayo sa ano ba to Magnus? Magnus 7 anong ano dito kay Lira huwag mo nang banggitin ah. kaya mo na ano? Okay. Daanan natin si Carlitos. Sino ba yun? Wow! Dito sa kabila ka Ayun yung bahay nila ti Gemma, 1551 ah. Ayun yung bahay nila. Ito nagmamove? Ito, ayun. Ayun Ito? Ito nga, dito. Oh, sabi mo, dito tayo. Kasi ah, meron. okay. Meron nag-ano, nag-deliver ata yan. Yan naman tama 11.40 pagkatapos eh makadaan pa tayo sa bilihan bukas na kaya ang bilihan Tom? hindi na tayo babalik doon diretso na tayo doon sa ano doon sa ano Andiyan na si ano ay andyan pala sa ay abante mo na lang doon talbangan mo na lang yun sa gilid na lang siya dadaan yeah Oh. Doon ka na sa kabila. Oh, tara. Doon ka na kayo dito dito sa kabila, Andyan si Baki. Oh, dito dito. Ayan, si Kuya Carlos mo, Clarky. May dala ano regalo para sa iyo. Relates, relates. Ikaw lang ba mag-isa dyan sa inyo? Ah, di po, na, and, Diyan yung mama ko. mama oh, mama mo, anong sabi? Nagpaalam ka? Hindi ko na lang isinama. <laughs> Wala sa sakit. Wala siya sa Hindi na tayo. Russia. Doon ano sa kasistera namin, yun yung ano, yung green na bahay. Diyan din naka diyan, diyan din yung ano. Lagi kami dyan noon, nung bagong dating kami. Oo. Oh. Tara, pupunta muna tayo, bibili ng cake pagkatapos saka na tayo pumunta doon sa ano, bilihan ng ay I mean doon sa buffet baka mainip ka lang ngayon yeah, mga mga bata tong kasama natin eh, ano lang natin tum- eh, ano natin papasyal natin kung saan saan ewan ko saan bang plano nila mami laro laro lang You're welcome. Now, let's go, let's go. Alright guys, andito na tayo sa Yes Buffet Mr. Buffet Yes Buffet Social ka Clark ha Naka yes Buffet pa tayo Wow Diyan Baka pwede kang umatras yan ha Yan na lang tayo Wala masyadong kinain niya yung ano Okay Masyado Laging maraming tao rito no I know right hmm, Maraming ma We want us to Bakis Di ba daanan? Daanan ba yan? Ay, ay daanan pala Ayun, meron doon. Kinakain naman kasi nila. Meron doon isa doon. Ano oh. Eh. Kinakain ayaw man. Eh. Ang problema, paano makakalabas tong vlog Kaya ito? nga eh. Hindi, baka hindi yan nag-ano rito. Niyis, bupit customer eh. Baka dito nagtatrabaho. ito. Paano yun Kasi hindi siya, hindi siya talaga mag-ano. Kasi dyan siya magpapag. Oo, ayaw mo na. Sabihan na lang tayo siguro. Guys, dito na tayo sa Yes Buffet. Tara, makakain na tayo. Let's go, let's. Why are we cooking? No, it's not croaking. No, we're croaking. No, we're not. Don't worry. Worry about that later when we done eating. Alright guys, dito kami sa Yes Buffet para magsalo-salo sama mga bata. Si Clark, syempre. Ay, I mean si Maki. Helmet! Doon kayo, doon kayo, doon kayo. Yeah, mami. Ikaw na, oh, sige. Be. Ako na magdadala ng cake. Clark, let's go, come. Magdadala ng cake. Sinel? Easy ah. look at the ano dyan ah. baka mama. Yung mga regalo ba, dalhin natin down? Yeah, bring the gifts. Because you're going to open it in there. Oh, samahan mo siyang mag-bring ng gift. You have to wear your eyeglass. Birthday niya yan eh. Ano your eyeglass. Ano yung may eyeglass? Give it to ate. Kaya! Bata hmm. Bata Let's go. Tara, honey. Let's go. Tara, Carlos. I got the presents. You got the presents? Yeah. I have your cake here. Yeah, well, pasilip mo cake. Chocolate. Three chocolate. It's your favorite. Chocolate pandan. Ay sa kasamang bong uh, ah, gang. Si Ate Pau lang wala kasi may trabaho. Bising-bising tao rin yun. Uh, ayan. Shout out na lang si Ate Pau Pau dyan. Yes, Bope. Papapa, yes, Bope na naman tayo nito. Kumain ka maraming Carlos ha. Oh, huwag mong iisipin ang diet mo na ngayon. Hmm? You have to eat a lot. Hmm? Wala, cheat day na ngayon, cheat day. Yay! Yum! Yum! Oh, vlog na to. It's yum yum. My birthday! Okay. Yeah! Ay, kiss buffet guys, ayos buffet. Oh, ni, ni, ni, ni. Hmm, nabasok na. Careful na yung ano mo. Hawakan mo lang. I Come now. Huwag yung iiwan si Bake. I'm Come. pee. Pee? Okay, let's go. Go with mommy. Hurry. Kahit dito na lang. Okay na dito, kahit saan. Okay. Of course. Thank you. Dito. Cake! Cakey, cakey! Wanna be okay, hold on. Alright. It's okay. Alright, bilisan mo. Para mailagay na natin yung 8. Tamas makantahan muna natin si um, Clark ng happy birthday. Yan muna. Oh, Wait for mom. Yan, ganyan na. Tabi mo na lang dyan sa gilid niya na. Oh, yan. Yan, ganyan. Okay, malit na cake ni Ate Clark. Mamaya mo ihipan ha. Ah. Kapag ka nandyan na si, you know. I'm so hungry. See? <laughs> Pag andyan na si mami ha, ah, bago natin ano ha. Ah, Wait for ma'am. Are you, anak? Picture mo na, ano, isang picture dito para may ano natin. Ano, siya lang diyan muna yung picture ni, ano, Picture. Dito sa taas. Are you okay, ate? My leg is hurt, actually. Move there, Clark. Ay, si Nel. Tapos lang si Clark. Yung, yung cake lang niya. Ayan. Where's mommy? Okay, pantanan natin si Clark. Okay, let's go. Magpicture ka dyan, na. Okay. Lapit mo dito. Dito lang. Ito. Ito, Carlos. Okay, happy birthday. Sige, sing happy birthday to Clark. 2, 3, 4. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, <laughs> happy birthday, mm, Clark, Clark, Okay, so what's your wish? Okay. Wish. Say, say it. What is in your heart? That, that we celebrate together. Okay. All right. Okay, blow your candle. Your blow. Okay, blow. Okay, yay! Palakpak. Happy 8 years old. Happy 8 years old, bebe. Okay. Para Mag-pray muna tayo, pray. Sit down first and pray. Bago clap, let's go. Mag-pray na tayo. Bago tayo kumuha ng pagkain doon. Purna, oo. Umorder ka na lang. Hindi yan, ano, that's a candle. You cannot eat the candle. I'm just waiting for it. Yeah, wait for it. Pray muna tayo. Don't forget to pray. Before we eat. That's how it is, guys. Tara mo, kasama mo tayo. Okay. Ano name, name, Father and Son, Holy Spirit, Amen. Lord, thank you for this food. Thank you for Ate Clark's birthday today. We wish that Ate Clark be always good girl health, and thank you for the friends, and thank you for the food. In Jesus' name, Amen. Okay, wash your hands first there and then go grab a food. Samahan mo ka Ate Paypay. Oh, pumunta na kayo doon, tapos susunod na lang ako. Sumama ka na doon, Carlos. Alright you guys, tara naman ngayon ng kukuha ng pagkain natin. Tignan natin kung ano itong mga pagkain nila rito. Bagong lahat. Kakaubusan ha. Ah. Wow, sarap yun. Roots. Ito ang babanatan ko rito. Oh. Isaw ba yan? Oh, may chicken Ito, ito, ito. Salmon. Mga sushi. Sushi, sushi. Han? Sushi. Ayan. Eat a lot, ha? Don't hold back, Sinil. Yes, sir. You're gonna eat a lot. Meron silang mga pa yo. Yun guys, sarap to. Mukhang masarap to. Rice. Oh, so good. Ano pagkain nila dito? Wait. Ay naman guys, ang kukuha ng pagkain. Isa nito. Tikman natin lahat to. Wala bang iba? Ano to? Log. Log pogo. sa likod nyo. Dapatin nyo na yung sa, ano yan, ano yan. Gusto nga lang malalaki. Malaki masyado eh. Oo. Wala. Ayun, yung plate, plate po. ano Buwanan ko kayo. O, oh, ito. Kasi ayoko nang bumalik eh. Mm masarap na. Kukuha din ako niya. Ayan, kukuha ng Mr. Ko. Oo, maganda yan. Salmon. Okay, ay. Oo, oo. Ako nang bahala. Thank you. Baka pa tayo. Opo. Opo. hmm. <laughs> Alright, you guys. Oh guys, tignan nyo naman itong aking kinuhang pagkain. Talagang punong-puno yan. Wow! How about you, Clark? You have, you have eat a lot, okay? There's a chicken there. Masibake. Oh, oh, edi wow. Carlos, may mo kumain ah. At least sinela. Pulsa ti Paypay. Mamay magpa-picture tayo mamaya pagdating ng ano nung ano. Guys, tara kain muna tayo bibitawan ko muna ang video tapos kumain muna para makapag-focus ako sa pagkain cheat day ngayon to cheat day yan okay you want it's time for cake now bake yeah yeah sige sige sige for cake mm. pakawaan na ng plate That's for Ate Clark K. So you're gonna say, thank you for coming. To my birthday. Yes. You happy? Yeah. Yeah, Very good. Lilit lang na. Ang iwa. nang ginaiwa mo. Gipisness <laughs> na ganun. Naano ko nga nang nasa gitna dito ko nag-iway di sa gitna. Anak spoon. I'm sorry. Sige. Nel, get up light and spoon. I don't know where's this. Oh yeah. You want the cake now? Mag-cake na. You want cake oh, too? Yeah. yeah. This is mint. Yeah. There you go. Sige, ano yan mo? Bigyan mo si Baki. Kasi si Baki ang naghahanap ng cake eh. Where's my water? Yan, malit lang na ganyan. Baka hindi niya maubos eh. Ubi pala yan. Mas, mas, oh, mukhang masarap. Game. Awas! Sa chocolates, buko pandan. Yeah. Ganito. Huwag ka mo maigit. Mamaya ka na kumain yan. Dami mo pang pagkain dun eh. Sabay-sabay na naman. Bigyan mo sa Clark. Oh, si Clark na. Ah, okay, ano mga Carlos? Baka mamaya matapong kasi ni Sinil. Yan. That's a part of the job. Ah, taste your cake, Ate Clark. Wow! Yan. Eat. Alright you guys, it's time for opening the presents. Unboxing Uy! Kanino yan? Kal kalma, kalma. Hmm? Ano yan? Sino nagbigay niya? Peggy and then you, you have a Piggy now. Oh, sabihin mo ako ah, kung sino nagbigay. Peggy, Peggy and Piggy. Piggy. Ay, Kati Paypay ito. Uh, What is it? What is this? Hold on, hold on, hold on, Chanel. That is from Ate Clark. Ay, Ate Paypay. Okay. Picture with mami. Yung... Ah. Oh. Uy. Okay. Next. Oh, balik mo rito. Put it back. Put that thing back here. Put that thing. Put that thing back. Don't forget. Next. This is for Kuya Carlos. Ay, for Kuya Carlos yan. Oh, ah. Kapag nagbiyahe ka, oh. Pag magbiyahe tayo, oh. Hmm. You're ready for the... Ready kung long drive or... Long drive, uh, Flight mode or anything. Oh. Okay, balik mo na. Next stop. Hold on, panghuli yan, Nel. Ito kay ano, ano yan, oy, naka-Amazon pa. Wow! Ano yan? Ano yung uh, present na yan? Hmm. Ulam natin dito. Ayusin mo anak. Ano yan? Tulungan mo nga. Baka mayroong kutsilyo, kailangan mo. Bakit? You don't have any. So... Sit there, sit. Don't go. They will take you. They will take you. Mm. Sit only here. What is that? Oh, video ah, video games. Is video game? Wow. Interactive game console. Idi, wow. wow. Huwag mo nang buksan, bubuksan pa ba? There's more, there's more. Hold on, Sin. hold on. Ilagay ko na rito, Clark, ha? I will put here. Okay. Okay. Tulungan mo, Han. Tulungan mo. Meron siyang, ano... Oh, ito, ito. Ah. Ay, isa ba? No, oh. it's in there. Okay, Huwag mo siyang pupunitin ng pangit kasi baka magamit pa yung ano, box. Si Clark ko baka sumubsob. Oh, ay! <laughs> Show it to us. Let me see. Galing pa talaga. Oh, favorite mo. Let me see. Oh, katul. You look like your dress too. <laughs> Look at it, mommy. Picture. Okay, let me see. What you gonna say? Thank you. Thank you. Okay. Uh, no more? One more. This is from, that, I know that's from Ate. Ate, okay. Thank you, Ate. A puppet and a perfume. Oh, wow. <laughs> Perfume? Sige, testingin mo na. Try your perfume. Hoy. Ayos. And what is this? Uh, actually packet. A packet. Okay. Are you happy with your birthday? Yeah. Okay. Give me. Give me because we will going in put in here. Okay. Okay, continue eating. Continue eating cake. And uh, later on, pupunta tayo doon sa, oh, ano, so uh, Kid City. Okay. Ayun guys, okay na kami oh. Nag-ice cream pa ako, talagang ano to. Walang diet-diet dito. Ano, solve na kayo? Yes, sir. Kami? Ah, Carlos? Okay. Ate Sinel? Okay. We're good to go? Okay, let's go na. Mag-washroom lang muna. Washroom at pagkatapos diretso tayo dun sa ano, Kid City. Sa final uh, celebration ng birthday ni Ate Clara. We're gonna We're gonna have fun in kids City. Oh yeah. Kid Kids City is next. Yes. Are you ready for Kids City? Yeah, so Okay, you're gonna make sure you're gonna get ready for Kids City. You push the button? Yeah. Perfect. You push the button. Hurry! Quickly! Okay, come on! The one! No, do not open. Ay, sorry. Let's go to the Kids City! Kids City! Kids City! Oh, yes, buffet! Kids City! And yes, buffet! Oh, let's go! Hari! Guys, tara! Araw ngayon ni Clark Right you guys, andito na tayo sa Cage City which which uh, the Cage Having Pan na sinasabi ni Ate Clark. Cage Having Pan. Wow! Ah. Nakalabas ni Baki. Oh, eh si Baki pa. Let's go, let's go. We are in Kids Having Pan. Hindi wow. <laughs> let's go, Clark, hurry up. Oy. Go, go, go, go, go. Kids City! We're having fun in Kid City! Yay! Yes! Mga bata lang, hindi naman tayo maglalaro eh. <laughs> mga bata, mga bata. Oh. Yeah, as to ma'am. Pang bata lang talaga to. umupo po muna tayo, tumambay muna, mag-Facebook kayo. May mga ano naman dito. May may may meron naman silang Wi-Fi rito, oh. Facebook, Facebook. What? Yeah, over Lahat ba kailangan iwan? Just just the kids because we're not playing. okay. <laughs> Did you remove your short? Ay, um, yung shoes? Okay, remove it. Let me see the sticker. Oh, it's your birthday. That's why uh, you have a sticker. We're gonna have fun in Kid City? Yeah! Okay. Having fun in Kid City. Yeah! Let's go. Take a picture there. Oh, pi picture mo nila. It's your birthday. Clark, careful. Careful! Hapon na sila maglalaro dito niya. Careful! Oh! <laughs> oh! Let's go into the other, ano, Grabing pan! Doon sa taas. Okay. You okay? You there? Okay. Oh, Ate Clark, Ate Chanel, right there. Doon sila, sige. Play. Oh, apo. Si Clark. si Sinel, ang bigat ni Sinel. Diba? Diba ang palaruan? Iba ang palaruan kay Ate Sinil. Okay, play, play here, here, here. This is a... Ay. Okay, climb. kaya pala eh. Purple. Paul. Bakit purple? Siya ito camera. Pag-slide <laughs> daw kami dalawa. <laughs> Slide kayo doon. Bakit? Okay, okay. gonna say hi. Gonna say hi. Go slide there. Slide over there. Go down. Slide. Yeah. Follow the kid. Climb up. Yeah, go climb up. line up. Okay. up. Are you okay? Okay, go. Over there. Bakay, over there. The green one, go into the green one. Get inside the green one. There, go. Oh, jangan dia. di dito? Come. Come. <laughs> you okay? Very good. Again, go, go again, go again. Go again. Sati Clark over there. It's Sati Clark over here. Everything okay, Sati Clark? Yeah. Okay, you having fun? With a new friend? Okay. Okay. Tuwan tawa ng tao yung mga bata eh. na yung uh, ano, nag-enjoy sila. Naglaro-laro rin kami ng basketball kaganina. Nakita nyo naman. Uh, at uh, pinagpawisan din ako. Sa dami ng kinain ko, pinagpawisan din. Ayun, it's your 8 birthday celebration. Yeah, so, are you happy? Okay. So say thank you to everybody. Thank you, everybody. Oh, thank you for Kuya Carlos and Natipay over there for the gift. Ah. Ah. Thank you, Tate Sinel, for the gift that she uh, gave. Yeah. Ah. Thank you. So, thank you, Tate Sinel. And say thank you to Mami. Ah. Thank you to everybody sa mga gift. Okay, say bye-bye now. Bye-bye to the video vlog. Thank you. Peace out, guys. Bye. Lakai Pinoy Tracker.